आओ जल्दी आओ जल्दी आओ कहाँ से मारा पुश कर दिया पुश कर दिया वहाँ से पुश कर दिया वहाँ उधर से पुश किया अंदर गया ये गेम का हिस्सा साला टट्टी गेम हो गया हुआ है बा देखिए देखिए अपने आप फायर हो रहा है उठाओ उठाओ उठाओ अरे उठा कहाँ ले जा रहा है बंदा आ गया पीछे से लगाए रहना हाथ हाथ लगाए रहना